දවසක් ඔන්න බන හිතන විදිහ වෙනස් වුණ හැටි හරිද? හොරු දෙන්නේ කියලා හොරකමේ. ඔයා හොරුන්ගේ කතාවද මොයියද කියන්නේ? හරිද? මන්ද මේ හොරකමේ කියින් ඇවිල්ලාද? සොරු දෙන්නේ කියලා හොරකමේ. <laughs> සොරකමේ. sorry sorry. සොරු දෙන්නේ කියලා සොරකමේ. <laughs> හරි දැන් බබා ගිහිල්ලා ගෙවල් බින්දල්ලා මංකොල්ල කාලා එයා මේවා ඔක්කොම කරලා සල්ලි ගෝණි වගේක් ගර්ල්ට පුරවලා ගෝණි පිටින්ම අරන් එනවා දැන් හරි අරන් ඇවිල්ලා ඒගොල්ලන්ගේ ස්පොට් එකට යනවා ඒගොල්ලන්ගේ ඉන්න තැනට ගිහිලා ලොකු හොරා කියනවා හා මේ අද දැන් හරිම මහන්සියා කියලා හරි එතකොට පොඩි හොරා කියනවා මේ දැන් අපි ඕක ගණන් කරන්නත් එපා ඈ ආයෝක දැන් ආය රැවෙනකන් තියාගන්න බෑනේ එහෙනම් ඔහොම දිගහැරලා දාමු ගනිමු ඉතින් ඒකේ ගණන් කරලා බලමු කීයක් තියනවද කියලා බෙදා ගන්නත් එපා බෙදා ගන්නත් එපා ගණන් කරලා බලමු ලොකු හොරා හොරා කියනවා. අනේ දැන් කම්මැලි බං. අනේ. පොඩි හොරා කියනවා. කම්මැලි කියලා හරියන්නේ නැහැ. ඈ මේවා දුක් මහන්සියෙන් හම්බ කරගත්ත සල්ලි. ඔව්. අපේ දාඩිය මහන්සියෙන් හම්බ කරගත්ත සල්ලි මේ. එනිසා මේ ගයින්න ඕනේ. එහෙම තියන්න බෑ. මහවරා කියනවා. නිකන් දඟලන්න නැතුව ඔය හිටිය වගේ තව පැය දෙක තුනක් කෙලිවර නිකන් ඔහොම හිටු. හරි. උදේට පත්තරෙන් දැනගත්තා ඒක ඔය දින ගාන ඔක්කොම කීයද කියලා.